在周一的部分，我们会逢到的是五探病的日子，因此如果你有要前往到那个居家或者是医院去探访那个生病的朋友的时候呢，请记得要另外择日再前访会比较好的。在当天呢，同时呢也逢到了天寿以及财帛这两个星宿入到宫位哦，所以在这一天呢是很适宜我们可以在适当的方位呢。 摆上我们的这个聚宝盆的，好的。那么如果说呢，我们本身呢是有想要呢增加我们的这个财运呢，老师会建议呢，在今年的话，就把它放在我们的西方的位置上哦。再来就是周二，在周二这一天呢，我们会逢到的是诸神朝天的日子。如果你有想要还愿的朋友们，请务必呢，另外在。 选一个好的日子再去还愿才会是比较理想的哦。而在当天，同时也逢到的是三上哈，还有我们呢这一天呢会建议呢尽可能就是至少取了。再来就是周三，周三这一天呢逢到的是驿马日，非常适合的是什么呢？尤其是我们如果有在户外去做一些。 活动啊，或者是说你本身就是跑外勤的，老师都会很建议呢。尤其在周三这一天呢，可以尽量的往外去跑，让你的这个太极圈呢是不断的在异动的一个状况之下呢，它可以帮你带来呢更多的财运呢跟机会以及人际关系。当天也非常大力两件事情哦，一个就是交易，另外一个就是愿。再来就是周四这一天，我们会逢到的是四杀朝天。 大部分呢，逢到这样的一个日课的时候呢，要非常非常的谨慎哦。一般我会建议在当天呢，即喜事是少取的，而尤其是针对在当天下午的这个申时哦，也就是下午的三点到五点的这个时间哦，更建议呢，比如说自产啊、斡旋啊、交易这些呢，都要尽量的去避免，才会是比较理想的哦。另外，我们来看一下。 周五这一天，我们逢到的是天色宝光的日子，所以呢，如果我们现在呢，你所居住的地区并还没有逢到梅雨季，又或者是天气呢，在傍晚的时候呢，是 OK 的状况之下，我们可以呢，运用当天晚上的月光呢，来把我们的这个手上戴的这个配件啊，或者是一些开运的商品呢，做一个消磁啊，并加持的一个。 定的一个动作，那要重点呢，就是呢，因为当天逢到的是天赦星入宫哦，所以呢，特别特别针对，如果家中有年长的长辈，那他们呢，平常有带一些佛珠啊，或者是水晶项链，那你要除病气的，尤其是针对求求病气，比如说是黑曜石啊，啊，或者是这个一些特定的水晶，我们就会建议哦，安福之类的，这些都可以在这一天呢。 透过月光哦来做净化消磁的动作，当天呢，同时也非常适合做放水哦。如果你本来在这个特定的位置已经有安置一些那个会转的这个风水摆件啊，或者是说有鱼缸等等的，你要在当天做清理的动作放水哦，把这个水位呢卸掉一半呢，都是很适合的。 好，另外呢，在当天呢，有两件事情是不宜的。第一个就是嫁娶，第二个就是纳婿。另外，我们再来看一下呢，在周六这一天呢，我们会逢到的是乌兔太阴日，吉时落到的是巳时。好，那么在这一天呢，非常适合的就是呢，我们可以在早上的九点到十一点的这个时候呢，我们可以帮自己冲个凉，那除掉身上的一些晦气。那另外，在这个时间呢，也很适合呢。 可以呢，到我们的这个居家的整洁哦，稍微的呢做一下这个吸地板啊、拖地啊，都会是不错的。当天呢的也有同时逢到这个四杀朝天哦，那么影响的这个时辰呢，会是落在午，就是上午的十一点到下午的一点以及我们的虚时晚上的七点到。 九点哦，这两个时刻尽可能哦，机智啊，或者是你要谈事情啊、斡旋各方面的，尽量就不要在这个时间去进行哦。再来，我们看一下，在周日这一天，我们会逢到的是当月的月破大号，而且同时逢到了正四废，还有包括天贼星路哦，所以这天大忌就是尽可能呢，减少一些交易相关的或者是洽谈。 事情哦，比较容易会有流局的一个现象。这一天呢，尽可能也是集体式少取哦。接下来我们来看一下，在当周的这个运势王呢，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是我们属蛇的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这。 三个生肖的朋友，基本上呢，在这个礼拜呢，我们要注意几件事情哦。第一个呢，如果呢，你跟周边的人的信任度哦是有提高的哦，然后呢，你也可以接受跟尊重对方的一个想法的话，在这个礼拜，他们呢都可以呢更顺心，还有呢更愿意呢为你去付出，帮你把交办的事情啊，或者是你所委托的事项呢做得更好。 所以呢，会建议这三个生肖的朋友呢，务必呢要在这个礼拜呢，多把一些事项呢，就是委托到别人身上，然后呢给予相对的这个信任，那么你就可以看到很不错的一个回馈哦。那另外在这个礼拜呢，我们的这个幸运方是在南方，而且呢也很建议呢，可以多穿配一些，比如说薰衣草色的衣服。 另外呢，我们来看一下个别的生肖啊，在这个礼拜啊，有什么特别需要留意的地方。第一个生肖是我们属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当中呢，必须要切记，老师提醒你们不可妄动。这个不可妄动，包括的是，比如说你有个死对头，然后你真的是很想要跟他逆着干，然后想要就是能够突破他的一些。 呃，目前给你做的一些限制等等的，千万切记哦，在这个礼拜呢，是以不动为动哦，才能够守住你现有的面。所以呢，在这个阶段，你可能会觉得心里有点委曲求全哦，但有有点委曲求全的一个状况。但是呢，要记得我们不争一时，我们真的是千秋。再来就是呢，在这个礼拜，我们尤其是到了晚上的时候呢，你的这个躁动感会更加的明显。 对，轻属老鼠的朋友，到了晚上的时候，多喝一些清茶，那可以呢，有助于让你呢缓解心中的这个燥气跟这个怒气哦。这个礼拜要留意的天数有两天，分别是周三以及周四。 下一个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼拜呢是属于万事俱备的一周，而万事俱备呢代表的是你逢到了天时地利跟人和都具备的在你的周围，所以非常建议属牛的朋友可以呢努力的去做你想要做的事情，尤其是针对呢如果有要面临考试的，或者是想要呃有这个升迁机会的人啊，你们都可以多加的去呢。 自荐，然后去争取想要的位哦。下一个生肖哦，在我们提到下一个生肖之前哦，属牛的朋友在当周呢要留意的天数是周五。下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜是属于按部就班的一周哦。那这个呢，也是属于在当周呢一个权益的变通模式，因为呢，你就照你原来的必定该做做的事情的按表去操课。 会比起呢，在这个礼拜呢，逢到一些状况，或者是会造成你心变化的时候呢，脱钩的状况要来的理想，所以会建议属老虎的朋友，这个礼拜呢，就尽可能先在一周开始的时候，先拟定好你当做必须要完成的代办事项，这样子呢，才可以让你在这个礼拜结束的时候，大部分的事情都还是有在计划表上完成进度。 在当周呢，要留意的天数有一天是周六哦。下一个生肖是属兔子的朋友，在当周是属于劳苦功高的一周哦。虽然要做的事情很多，也比较辛苦，但是呢，终究呢，你会得到如愿以偿呢，想要看到的一些回馈跟成绩哦。所以呢，这个成绩单虽然交的辛苦，但是终究呢，也圆满的画下一个句点。 他会建议呢，属兔子的朋友在这个礼拜呢，在完成你应该要做的代办事项之后呢，可以稍微的放宽心，让自己休息一下。但是也不要忘记呢，要接下来为之后打算哦。属兔子的朋友在这个礼拜留意的天数是周日。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜是逢到贵人提息的一周，而贵人提息呢，也代表的是会有人呢给予。 些计划外的协助，或者是呢，他们会暗中的就是推你一把哦。那么老老师会建议呢，属龙的朋友呢，在这个礼拜要更加的积极，在执行业务相关的方面哦，才可以让你的业绩呢更加的亮丽哟。这个礼拜属龙的朋友要留意的天数有两天，分别是周二以及周日。下一个生肖是我们属蛇的朋友。 属蛇的朋友啊，在这个礼拜呢，是属于出类拔萃的一周哦。在这个礼拜呢，我们的运势呢相当的旺盛，而且呢，你所想要表现的或者想要做的事情呢，大部分都可以得到周边的人的支持哦。所以，好好的运用你在这个礼拜呢，要展现出你的魄力、口吻，还有你的这个换照的能力哦，来让大家呢继续支持。 想要做的事项，这个礼拜属蛇的朋友呢，没有需要留意的天数哦。下一个生肖呢，是我们属马的朋友。属马的朋友呢，在这个礼拜是属于运气隆昌的一周哦。而在这个礼拜呢，也要注意，就是虽然运势都是站在我们身边的，可是要预防的是什么？不可以太过的得意忘形哦。这时候呢，你可能就会太过的 highlight 自己，反而呢。 容易会被别人高标了，那么这样子状况的时候，就很容易让别人很在心，不知道什么时候呢会大大的在暗地里反击哦。所以呢，属马的朋友呢，即便在这个时间点呢非常的旺，也务必记得呢不要当这个出头的这个人哦，要低调行事，这样的作风呢才是比较保守的。那么这个礼拜属马的朋友也没有需要留意的天数。 下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，要量力而为。而这样量力而为呢，也会代表的是，虽然我们在这个礼拜呢，多数的事情啊，呃，不管是在事业上、感情啊，或是财运上，都还是不错的。但是呢，请不要呢，太过的让自己呢，被自己逼得太紧，因为能够逼你自己。 就只有你自己了，所以老师会建议哦，你在这个礼拜呢，有时候要适当的告诉自己是说，哎，我可以放松一下，我可以休息一下，这样子呢，我们的路呢才走得远啊。时候休息呢，是为了走更长远的路，你说是吧？那么属羊的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数只有一天是周四。下一个生肖是属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是属于苦尽甘来的一周哦。 而且呢，在这个礼拜呢，你可以相对的呢，得到了呢一些意外的一些惊喜哦。可能比如说是你在付出的感情，然后你终于呢得到对方的一些回应，或者是说你一直在这个追踪的案件哈，或者是进行的案子，终于呢在这个礼拜呢有一个明确的一个签订的一个状况啊。所以对于属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，你会觉得。 我终于可以看到很明确的一个成果出来了。好，那么也会建议你们呢要继续的努力下去哦。这个礼拜属猴子的朋友要留意的天数是周二。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于是多波澜的一周哦。那么它也会代表的是，你可能在这个礼拜会有一些突发的状况是需要紧急的去处理的。那有些事情呢，不一定要你自。 呃，亲身的去处理，你可能可以委托，或者是说你可以授权给予要适当的人去做哈，因为把对的人安置在对的地方，做对的事情呢，可能会比你自己亲手呃亲身下去做要来的更有效率，效果可能也会更加的好一些。那么在这个礼拜要留意的天数有两天，除了周一，还有周六哦。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜是属于。 谨言慎行的一周哦，那么要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周五。会建议属狗的朋友呢，在这个礼拜哦，尽量呢沉默去面对大部分的事情哦，用我们的双眼去看，这样子你比较呢，可以让自己呢在比较中立的立场，也不会呢因为心情哦的一个。 摇摆呢，而让你呢讲错了一些话，导致呢无意中得罪了一些不需要得罪的人哦。在还没有事情明朗化之前呢，也会建议属狗的朋友不用急着去撇清关系或者是靠边站，因为呢立场不是最重要的，最重要的是最终的果是合的。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜逢到的是需要另辟蹊。 近的一周，它也代表的是呢，这个山不转路转哦，人必须呢要有更多的一些弹性。所以，不管你是在跟人的应对啊，或者是在处理事情上的应对方面，都会建议你呢可以退一步，然后去思考看看是不是有其他的方法，或者是方案可以去进行哦，或者是一些你卡关的东西有没有其他可以转还的余地。 不要只想的是说我就是一条路，我就是只有这个 A 方案，然后我没有其他的备案。对你来讲的话，会是蛮有风险的一周哦。所以呢，在这个礼拜，请读的朋友永远都要去想好另外一条后路，或是别的方案呢替代方案来维持目前所在做的事项。这个礼拜要留意的天数，有一天是周三。 接下来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是我们属牛的朋友；第二名呢，是我们属龙的朋友；而第一名呢，是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。一般呢，在我们的这个感情呢，通道呢比较旺盛的时候呢，他的财运呢也通常，尤其在偏财运的时候，也会相当的不错的。 那会建议呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友要以更多的包容以及同理心去面对对方。再来呢，也要去适应一下呢，就是对方想要的，你是不是能够顺利的去给予？如果呢，你只是一昧的去那个降低自己的标准，或者是说，因为你是在热恋期，或者还是在追求对方的状况之下呢，然后你就是。 在忍耐，或者是那么这样的话，这个感情呢，在后面的时候就很容易会把莫名的埋下一个未爆弹哦。所以老师会建议呢，这三个生肖的朋友在这个礼拜呢，尽可能呢用同理心去理解，那么就可以化解掉，都是用包容呢去维持感情这个危险因素喽。 以上呢是我们当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在上方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友也可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群组加入老师。我是金英老师，感谢大家的收看。如果你有想要参加相关的法会，请务必呢透过下方的表格报名哦。我们三月二十号还有一场第三梯的法会。 点灯以及姻缘的法会，请大家呢有需要的朋友尽快完成报名。我是金英老师，感谢大家本周的收看，我们下次再见喽，拜拜。